La donna mobile, qual più malvento, frutta d'accerto e di persiero, sempre un'amabile legia proviso, il fiolto e il riso, dioro la donna è vostra qual più bel vento muta vostra tu di fanti e sempre misero chi a lei s'affida chi le colpida ma il cauto il cuore pur mai non è sentesi felice al piedo chi su quel cielo non li fa amore la donna è mobile e più va il vento mutante pensier. C'est les pensiers.